て。起きて。起きてください。 済ましましたね。 いきなりなんてことするんですか私何かいけないことしましたか 性的な格好で見ているだけで飽きません あのー、話が全然見えないんですけど。うん、わかりました。とりあえず最後に上から街中を俯瞰して いけないんですかずっとしまっておくのが窮屈なんですけど。応募わがまま亭主関白エゴイスト 触られましたあんなに激しくしかも無理やりあの面倒 から喧嘩売るのは なーに朝っぱらからバカやってんのよお前そういうキャラだったか大当たり朝の散歩ですかな旦那 嫌そうな顔するなよエニスに告げ口したりはしねえからさで一体どこからさらってきたんだなかなか可愛い子じゃねえのんジョナーニ 邪魔だから散れでねえと言わなくてもわかるよなおい今なんか不穏当なこと考えてなかったか あんデート ってことはなるほどそういうことね旧文明のアンドロイドか状態はかなりいいが特性は うんんで既に味見は済ましたわけねまあそりゃいいや他は ビビるかよ程度によるお前ないい加減にしろよ担いでんなら帰るぞ俺は。 なんだよ ああいや確かにそりゃそうだな分かったあの子連れてついてこいよ羽羽かいや さかねじゃあライルお前はちょっとここで待ってろジョーちゃんはこっちに来な。